要我激动激动？是。要玩这个。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。 他爸爸呢？他爸爸是校长，爸爸呢？爸爸呢？这个，我直接把那个，你两个老三样老多的，还有刀头拿，上拿着把铅笔摔到不知道直接插到嘴巴里面去了，竟然。不能用拿那个，我那天我看，这好长时间了，我不家就一了。 他就拿个勺啊什么的，拿勺，那个笔，因为我们笔他妈说前一天不知道他么，谁写完字，己把拿走了，他爬上去拿了。对呀，别看我们一般我们都是拿他的、沙哑的、什么玻璃上的。反正就是看穿对人，但是实际上就是说，一个女的，就第一次在和她男朋友，结果被班主任开了一张。不是这这这种这种情节，这种。

哦，我都你不要看，那个是，我就是看短，我要花三我知道，你是微信里面那个，嗯，我有个一下子就咔。包月。包月一三百哪有三百？有，包月三百多。包月不也花钱吗？你这个也在不花钱，是不花钱。是看看当时最多没那么 对呀，很快的，毕竟很好，就己他们有那种感觉，就的那种，就是我想时喜欢看那种创业的，那些什么，还有比如说那个，你是讲优米，是不是，因为有意的，那个那个，一直来这里那个，可能要受一些辛苦，那个经历和凄凄的，是直是？那个。